ықыласты болған тақуа құлдар ол алла тағаланың айтқанын істейді құрандағы бұйырған бұйрықпен жүреді құрандағы тыйыл деген запреттердің бәрінен ол нәпсісін тыяды харамдардан сөйтіп тәубесіне келіп жүріп алла тағала оны тәубемен жанын алады ертең о дүниеге барғанда алла разы болған ақ жүзді абыройлы салих тақуа құлдардың қатарында тіріледі екен ол адам көрдіңіз ба сондықтан ә, бізді әрқашан шайтан алдайды арбайды азғырады сосын нәпсіміз бар сөйтіп сөйтіп біз жаңағы бәрі дұрысталып кеткен қайтадан қателесіп кететініміздің себебі осы біздің дұшпанымыздың азғырушымыздың бар екенін кейде пендеміз ғой ұмытып кетеміз алла тағала бізді кешірсін сол үшін бізге пайғамбар саллаллаху айтады сендер күніге бес рет құдайға күніге тәубе жаса күнде күнде таңғы кешкі зікірлер қай жаққа барсаң да мұсылман қорғаны деген кішкентай қалта кітапшасы бар соны алып мұсылман өзін қорғап жүру керектігін бізге пайғамбарымыз сахабаларымыз әулие әмбие ғұлама ғалымдарымыз ұстаздарымыз үйретіп кеткен